का जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी उन्नीस पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lights, so you can see my.